hello and welcome friends Microsoft Access 2019 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं चलिए कुछ फन करते हैं एक्सेस के साथ तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे हमें एक टेबल बनानी है तो टेबल बनाने के लिए कहां चले जाएंगे सीधा जाएंगे क्रिएट पर और टेबल पे जाएंगे और यहां से हम टेबल बना सकते हैं तो यहां व्यू पे क्लिक करता हूं ये टेबल 1 आ रहा है टेबल 1 ही रहने देता हूं और यहां पे दे देता हूं नेम सिर्फ मैं क्या दे देता हूं नेम इस तरीके से दे दिया मैंने नेम और यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे और यहां पे दे देंगे लाइक एड्रेस ठीक है और यहां पे दे देंगे सिटी ये चीजें हमने दे दी हैं देख सकते हैं आप और यहां से व्यू पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा एक फॉर्म बना लेते हैं डायरेक्टली चलते हैं फॉर्म में और ये जैसे तैसे फॉर्म डिजाइन होकर हमारे सामने आ गया है चलिए अभी हमें सिर्फ इसी की जरूरत है तो इसको हमने बना लिया है और यहां पर देख सकते हैं ये आपको इस तरीके से मिल जाता है यहां पे फॉर्म हमें रखना है जबकि हम काम कर रहे होंगे ठीक है और ये कर लेने के बाद हमें क्या करना है ये कर लेने के बाद हमें सीधा कहां चलना है डिजाइन व्यू पे चलना है तो इसे डिजाइन व्यू पे ले लीजिए पहले इसको मैं सेव कर देता हूं दोनों चीजों को ये टेबल वन सेव हो चुका है यहां पर आ, इसका नाम हम बदलेंगे यहां से मैं लिख देता हूं मैक्रो एफ मैक्रो फॉर्म ठीक है हम मैक्रो क्रिएट करेंगे और मैक्रो मैक्रो के थ्रू जो है इसमें वैलिडेशन लगाएंगे ठीक है तो मैक्रो के थ्रू अब तक वैलिडेशन लगाना नहीं बताया था तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे और वो आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा एक बोलेगा कि आप पहले एंटर कीजिए तब आगे बढ़िए देन यू कैन प्रोसीड इस तरह का मैसेज एक डिस्प्ले करेगा ये और यहां पर चल करके इसका कलर वगैरह बदल देते हैं कलर ये ठीक है और यहां से इसको सिलेक्शन में लेकर के बोल्ड करके यहाँ से रेड कर देता हूं इसका कलर ओके तो ये हमने कर दिया है अब क्या करना है हमें यहाँ पे कर्सर को रखना है और यहाँ पे रख करके यहाँ से इस पे जा करके फिर यहाँ पे फॉर्म को सेलेक्ट करना है अब ये फॉर्म को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा बिफोर अपडेट आफ्टर अपडेट आपको बिफोर अपडेट पे जाना है यहाँ पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे तो मैक्रो बिल्डर आएगा मैक्रो बिल्डर पे चले जाइए यहां पर आपको इस तरह का सिनेरियो आएगा आप करना क्या है यहां पर यहां पर ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है या फिर आप यहां डायरेक्टली टाइप कीजिए एम ई डबल एस तो देखिए एम ई एस जैसे ही टाइप किया तो मैसेज बॉक्स आ गया ठीक है और इस पे क्लिक कर दीजिए मैसेज क्या देना चाहते हैं हम वो देख लीजिए ठीक है मान लीजिए मैसेज हम देना चाहते हैं फर्स्ट एंटर देन प्रोसीड ये मैसेज जो है हमने दे दिया है यहां पर मैक्रो में और ये बीप को यस रखा है और यहां टाइप में नन है तो ये टाइप को मैं कर देता हूं लाइक वार्निंग ठीक है और यहां पर आ, देख सकते हैं ये यहां पे मैं कर देता हूं ये वैलिडेशन मैंने लगाया तो ये वैलिडेशन कर देता हूं यहां पे सिंपली ठीक है इस तरीके से देखा आपने हमने ये लगा दिया है अब इसको सेव कर देता हूं सेव कर दिया अब यहां से इसको क्लोज कर देते हैं क्लोज कर दिया अब हम आ गए हैं फॉर्म में वापस से ठीक है अब चलते हैं अपने फॉर्म में और यहाँ पे डिजाइन व्यू से अलग हट जाते हैं यहाँ पे आ गए फिल नहीं किया और नीचे आ गए ठीक है यहाँ पर हम डायरेक्टली एड्रेस टाइप करते हैं लाइक मैं यहाँ पे एड्रेस टाइप करता हूँ ये देख सकते हैं इस तरीके से एड्रेस टाइप कर दिया हमने ये लाइक दिस ओके और यहाँ पर सिटी का नाम टाइप करेंगे तो ये सिटी का नाम है ये टाइप कर दिया हमने और यहां से इसको अब सेव कर दिया तो अब देखिए अब ये सेव नहीं हो रहा ये कह रहा है do not forget I am watching you first enter then proceed तो पहले आप एंटर कीजिए सारी चीजों को लाइक like यहां पर नेम एंटर करना है तो यहां पर राम एंटर कर देता हूं मैं ठीक है और अब देखता हूं अब ये प्रोसीड होने दे रहा अब देखिए फिर अभी ये कह रहा है कि सारी सारी चीजों को एंटर कीजिए तो अभी एंटर हो चुका है आप देख सकते हैं अगर आप पहले रिकॉर्ड पे जाएंगे तो ये देखिए यहां पर पहला रिकॉर्ड फिल हो चुका है अब दूसरे रिकॉर्ड पे आते हैं मैं आपको फिर से दिखाता हूँ अब यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई दूसरा रिकॉर्ड एंटर करता हूँ लाइक यहाँ पे कर देता हूं जैसे मान लीजिए नाम छोड़ दिया ठीक है और यहाँ पे एड्रेस डाल दिया जो कुछ भी है ये कर दिया हमने और यहाँ पे सिटी का नाम डाल दिया तो ये सिटी का नाम भी हो गया अब इसको सेव कर दिया अब यहाँ पे आ रहा है do not forget I am watching you ठीक है तो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा और ये आप मैक्रो के थ्रू कर सकते हैं बहुत ही इजीली ठीक है अब ये फिल नहीं किया आपने तो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा तो इसलिए अगर आप ऐसा बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह की चीजों को यूज कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं आप देखिए यहां पर आ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईशा यहाँ पे आता हूँ एड्रेस छोड़ देता हूं अब यहां पे लिख देता हूं देवरिया ओके ये हो गया अब देखिए फिर ये मैसेज डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि आपने छोड़ दिया एक जगह तो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा इस तरीके से तो इस तरीके का वैलिडेशन आप मैक्रो का यूज करके लगा सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video